Dengan bismillah kami mulakan Alhamdulillah kami sertakan Salawat salam kami haturkan Kepada Nabi keluarga sahabat ikutan Sakumpul komplek raudah namanya kitab dan zikir salawat dibaca Barang cahayanya nyinari majlisnya Tercurah rahmat banyak Tuhannya Sekumpul mengumpul banyak ulama Kumpul bersama di majlisnya Seorang guru lautan ilmunya Syekhwana Zaini mimpin taklimnya Berbagai ilmu diajarkannya Segala ilmu fardu ainnya Tauhid dan fikih juga tasawufnya Semoga Allah balas jasanya Duhai guru ayah kami Engkau mendidik bimbing roh kami Engkaulah pewaris Nabi-Nabi nyabar luaskan sunahnya Nabi Cahaya sakumpul Allah masyurkan Berbagai ilmu habaib datangan Berbagai penjuru dunia datangan Maka hadral maut tak ketinggalan seorang ulama Allah kompletkan suaranya merdu wajahnya tempan, tinggi badannya indah menawan siapa ketemu tunduk dan sofan musalla raudah tempat ajarnya bermacam ilmu serta wiridnya sebagai ulama ikutan nabinya yang Islam padanya amat banyaknya Beliau terkenal murah hatinya, murah hartanya, sosial hatinya Setiap tamu dan yang mu'alafnya diberinya duit dengan kasihnya Masjid Markapura dan pesantrennya ikut menaruh celengan amalnya hasilnya puas banyak dapatnya berkah ilmunya berkah gurunya sakumpul masyur banyak muridnya lebih sepuluh ribu oih waktu maulidnya kompleks sakumpul tak memuatnya beliau keturunan Syekh Arsadnya Datuk Kalampayan itu masyurnya Betapa senang hati datunya Lihat cucunya dengan suksesnya Pengajian sekumpul membawa berkah Akhirat berkah, dunia pun berkah Ujib dan taksi beca pun berkah. Inilah majlis pembawa rahmat Beliau ulama bukan umarak Bahkan umarak datang padanya Duduk bersimpuh dengan taklimnya Bersih politik malulu agama Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara, bahkan presidennya. Semua datang minta doanya, ngambil berkahnya, dengar nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya Bermacam rintangan dihadapinya Segala fitnahan dan kian padanya Diterima dengan lapang dadanya Hidup di dunia jangan herannya Negerinya balak, negerinya fana Setiap orang cinta padanya Ada juga orang benci padanya Rasulullah pun yang paling mulia Ada yang beriman Ada yang kafirnya Dari Nabi Adam hingga kiamatnya ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit, Allah mujinya. Hatinya sabar terus berobat, sakit menambah tinggi pangkatnya. Di dalam sakit terus mengajarnya Seolah penyakit tak dirasanya Inilah hamba Allah mencintainya Tanda Allah cinta disakitkannya <clears throat> Kini tibalah waktu wafatnya Rabu malamnya subuh waktunya Tanggal lima rajab tanggal lima bulan Rajabnya samping musala raudah makamnya orang yang soleh banyak tandanya terlebih-lebih waktu wafatnya manusia banyak datang melawatnya Allah yang gerakan geretek hatinya guru kumpul lebih dahsyatnya jalanan macet dengan totalnya jalanan penuh dengan manusia hadir mensolatkan sampai pemakamannya semua musuh yang dengki padanya Di hari itu terbalalak matanya Lihat manusia begitu banyaknya Karena Allah lah yang maha tahunya Di pagi Rabu hari wafatnya Seperti kilat masyur khabarnya Langit pun mendung sedih berduka hujan garimis nangis padanya di dalam hadis Nabi sabdakan munafiklah orang Nabi sifatkan jika tak sedih ulama wafatan sejahat manusia ya Allah jauhkan wahai muslimin dan muslimatnya paling besar musibah pada agama Wafatnya Nabi penutup Rasulnya Dan wafat ulama penggantinya Duhai ayah guru sakumpul kami berkumpul di sini berkumpul di sorga berkumpul kini engkau telah tiada pandanglah kami senantiasa dulu engkau pernah berkata pandangan guru yang wafat lebih tajamnya Namamu terus dikenang-kenang Semua orang cinta dan sayang Seorang guru lucu periang Pikiran yang kusut menjadi hilang Engkaulah figur yang Nabi gambarkan Berikan ilmu, berikan amalan Pastilah engkau di kubur nyaman Terima balasan jazaul ehsan. Sebelum wafat engkau sempatkan Berikan kami terbaik amalan Wakil Al-Quran yang kau pilihkan Semoga kami diistiqamahkan Ya Allah lapangkan beliau di dalam kuburnya Turunkan rahmatmu ya Rabb banyak-banyak padanya Ciumkan beliau bau surganya Semua dosanya hilang dan sirna Ya Allah kami pun memohon ampunan Dunia akhirat mohon diselamatkan Sekeluarga jiran dan teman Usnul khatimah mohon sudahkan alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam